ඉති වල්කම්ට ඩරය ් ලව යුටච්චන ඉතින් ඔන්න අද අපියාවේ එහෙමත් නැත්තා පරාජිත පෙම්මතාගේ ඕ ඇත්තර මේක හදල තියන්නේ බෙවිස් බාවක් ඉතින් කියන්න බල ස්තුතියි එක්දස් නමසේ විසි නොවේද තමයි මේක හදන්න පටන් ගෙන තියෙන ඉට පස්ස අවුදු හත්තලයක් විතර බෙවිස් භාවගේ සහද දක්ෂතාවෙන් මේක ගොඩ නගල තියෙනවා ඊට පස්ස එක්දස් නම්සේ හැටනාවේ දස් නම්සේ හැත්තෑ විතරමට මහජන ප්‍රදර්ශනයට විවෘත කල තියෙනවා එක්දස් නම්සේ හතලිස්සටට ඉස්සල්ලා පෙරට ඉංග්‍රීසි ආපු කාලේ බෙවිස් භාව ආමික මේචර් කෙනෙක් විදියට ස්වේච්ඡාවෙන් සේවය කළ තියෙනවා එයා දැනුවත් ෆැමිලියකින් ආවේ ඒකයි ස්වේච්ඡාවෙන් සේවය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපි හැමෝම දන්න ජෙෆ්රි බාව තමයි ලෙවිස් බාවගේ සහෝදරයා. ඇත්තනම් ජෙෆ්රි බාව අපි දන්න හැමෝම ඒ කියන්නේ දියවන්නා පාර්ලිමේන්තුවේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියා විදියට. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා ගොඩක් ගන්න හොටෙල් එකක් තමයි කණ්ඩලම. අන්නේ හොටෙල් එකත් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියා ජෙෆ්රි බාව. ඉතින් ඒවගේම ගාල ලයිට් හවස් එක ඒවගේම තව බෙන්තොට බීච්ච එක බෙතර බිච්චෝටෙල් එක ඒ සේරකම ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයා එතුම තමයි ඒ වගේම බෙවිස් බාව උද්‍යාන සලසුම් වංශයෙන් තමයි ඉදිරියට ගිහින් තියෙන්නේ. මේ යන්නට පෙර අවසාන වශයෙන් සලසුම් කරපු උද්‍යානය තමයි සීගිරි විලේජ් හොටෙල් එකේ ගාඩන් එක. ඒ වගේම ජෙෆ්රි බාවයි බෙරිස් බාවයි මැරි කරලා නෑ මේ සහෝදරය දෙන්නම තනිකඩයි. ඒ වගේ මේ ඉඩම ගැන කිව්වතින් මුල් කාලයේදී ෆැමිලි ප්‍රොපටි එකක් තමයි බෙරිස් බාවට ලැබිලා තියෙන්නේ. මුල් කාලයේදී රබර් වත්තක් තමයි මේක තිබිලා තියෙන්නේ. අක්කර 200ක් විතර තිබිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉඩම් පනත මගින් අක්කර කිහිපයක් රජයට පවරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ බෙරිස් බාව විසින් අක්කර කිහිපයක් විකුණලා තියෙනවා. එයාගේ වියදම් වලට ඊට පස්සේ ඉතුරු වෙලා තියෙන අක්කර 22යි. ඒ 22ත් මිය යන්නට පෙර අන්තිම කැමති පත්‍රයක් මගින් එයාගාව සේවය කරපු ස්ටාෆ් එකේ 6 දෙනාට බෙදලා දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ දවස්වල හිටපු මැනේජර් මිස්ටර් ඩූලන් ද සිල්වට තමයි මේක දැන් අයිති වෙලා තියෙන්නේ. මේ ගෙදරයි මේ ගාඩන් එකයි අක්කර පහ අයිති වෙලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මේ මිය යනකොට රෝගී තත්ත්වයන් හේතුවෙන් ඇස් ගැනීමේ දුර්වලතාවයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. තවත් විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. ඔයාලට මෙතන පිටිපස්සෙන් පේන ඇති අරලිය ගහක්. මේ අරලිය ගහ තමයි මේ ගාඩන් එකේ මුලින්ම හිටවපු ගහ විදියට හඳුන්වන්නේ. බාවගේ තාත්තා හිටපු කිම්ස් කවුන්සිලර් කෙනෙක්. ඉතින් නඩුවකින් හම්බුණු සල්ලි වලින් තමයි මේ ඉඩම අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක හින්දා මේ ඉඩමට නම දාලා දෙනවා බ්‍රීෆ් කියලා. පසු කාලීනව මිනිස්සු විසින් තමයි මේක බ්‍රීෆ් ගාඩන් කියලා හඳුන්වලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ගාඩන් එකේ ඇඩ්‍රස් එක වෙන්නේ බෙවිස් බව බ්‍රීෆ් බෙන්තට කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි මේක බලමු තා ලස්සන තැන් ගොඩක් තියෙනවා ඔයාලට පෙන්වන්න. ඒ ටිකක් බලලා ආපහු හම්බ වෙමු. ගයිස් uh, ඉතින් ඔයාල දැන් දකින්න ඇති මෙතනට බ්‍රීප් ගාඩන් එක මොනවගේද එතන ඔයාලට බලන්න තියෙන මොනවාද ඒ වගේ දේවල් ඉතිං uh, ඔයාලා අනිවාරෙන් මෙතැන්ට එන්න බලන්න ඇත්තටම හරි නිස්කලංක ගොඩක් කලා වැලට ඉන්න පුළුවන් ඕ ඇතුළ කොරන්ටයින් කරලා තියෙන මේ දස්සල එක නිසා ඇතුළ බලන්න විදිියන්නෑ බංගලව එක ඇත්තටම මෙතන ඔයාල එනවනං කැන මේ උද්‍යානය විතරක් බලන්න එක්කෙනෙක්ට ටිකට්ටවල් කියල් පන්සීයක් වෙනවා ඒවගේම බංගලෝ එක බලන වනා එකන නිදස්සර නම් බලන්න දෙන්නෑ එක්කෙනෙක්ට රුපියල් දෙදාහක් ගන්නවා ටිකට්ටයක් ඉතිං ඔයාල්ට පුළුවන් ටිකට්ටයක් කරගෙන මෙතැන්ට ඇවිල්ලා මොනවගේද කියලා මෙතන ඇත්තන පරිසේ සුන්දරත්වය විඳල යන්න පුළුවන් හැබැයි ඔයාලා අනිවාරෙන් මෙතැන්ට එන ඔයාලා ගේන කිසිම ටොපි කොලයක්වත් පොලිතින් බෑක් මුකුත් දාලයන්න එපා මෙතන තිබ්බාගේම ලස්සන්ට ඉතුරු කරලා යන්න තව කෙනෙක්ට බලන්න එනගිති අපේ අනිවාරෙන් මතක ඇතුව අපේ යුටචාලය සස්ක්‍රයිප් කරන්න ඒගේ ෆෙස්බුක් පේජ් එක ඉන්ස්්‍රගම් පේජ් එක පල්ලෝ කරන්න ලයි කරන්න නටිෆිකේෂන් බට්න එකත් ටාංගාල එක කලික් කරන්න ඒනං ඉතින් අපි අදට ගිහිල් එන්නම් හැමෝටම බුත්සර නැදේ පිහිටයි ජයවේවා